Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с, об, с объединенным ураном. Скажите, пожалуйста, вот... Скажу, а Россия есть... поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что вот этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться, так вот Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. Российское руководство и одна из крупнейших мировых держав Китай и многие-многие другие э, с этим согласны. Анастасия Саховская, ВГТРК. Я в догонку коллеге, если можно, вы уже сказали про тренд на эскалацию. На Западе, да, они сами не скрывают, собственно, от их откровений, да, волосы дыбом, да и от действий. Тот же Уран, вот, на ваш взгляд, есть же какие-то дип-каналы, есть какие-то глубинные процессы, которые все-таки, наверное, идут. У них есть вообще тормоза, если так по-простому? Нет, тормозов нет. Вы же, кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла во Франции. Я вот сейчас думаю, <laughs> для меня это большой вопрос. Думаю, ваше руководство после вот визита Си Цзиньпина более предметно э, задумается. Но то, что мы с Путиным обратим на это внимание, заявил о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они э, будут воевать. Поляки. И вы не думаете, что это поляки. Нет. Эти поляки вот здесь уже сидят э, европейцам. Что немцы, так они когда говорят поляки, а их начинают в дрожь бросать. Они уже всем надоели. Почему? Потому что там сели американцы. Там никакого суверенитета, независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов, ничего нет. Поляки не глупые люди. Ну кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда. И вот он брякнул мы будем воевать против России. Ну, читай сразу, с нас начнут. Что должны делать мы? Вот я еще раз говорю, первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на месте. Хотя я Владимиру Владимировичу давно говорил, запомню, Украина, это, знаете, если бы ума было побольше, давно бы все закончило. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Я говорю, вот там, особенно Польша, гиена Европы. Эти литовцы, они же э, с поляками тоже друг друга ненавидят, знаете почему. Ну вот объединили американцы их, и вот этот пояс создался. Они готовятся против нас воевать. Ну пусть попробуют. Поэтому уран это, это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Ну, я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Поэтому мы должны сейчас э, не играться в какие-то, э, знаете, игрища. Нам надо свое смотреть, белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, э, не дай бог, как в 41-м не погибли, как тогда, все умиротворяли фашистов, умиротворили что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы.